बसमीम अल्लाम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल फ़ोन एडिक्शन के बारे में मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं अभी तक आपने इसके बेनिफिट्स देखे होंगे इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं नो डाउट बहुत से बेनिफिट्स हैं लेकिन क्या ये चीज़ हमारी नस्लों के लिए सिक्योर है आज आपके डेढ़ साल से मतलब ऑनवर्ड बच्चे आपको नज़र आएंगे एक डेढ़ साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है माँ बाप मोबाइल दे देते हैं बच्चा खामोश हो जाता है उसमें कार्टून्स देखने लग पड़ता है उसमें क्या क्या कुछ देखता है वालदेन फिर उससे अपनी नज़र हटा लेते हैं वो अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं कि वो बच्चे की तरफ अटेंशन नहीं देते लेकिन क्या ये चीज़ हमारे लिए सिक्योर है ये जो हमने बच्चों को पकड़ा दी है टोटल पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन एट बिलियन के करीब है और उसमें से तकरीबन सिक्स बिलियन जो है वो सेल फोन यूज़र हैं अगर आप बात करें तो इसमें जो आपको छोटे बच्चे मिलेंगे जो बहुत छोटे हैं जो ना मतलब छः महीने से लेस हैं वही आपको सेलफोन यूज़र कम मिलेंगे वरना छः महीने से जो ऊपर बच्चे हैं उनको भी माँ बाप जो है वो सेलफोन दिखा के उनको चुप करवा देते हैं इतनी बड़ी तादाद सेलफ़ोन यूज़र्स की है तो क्या इस सेलफ़ोन यूज़र्स के कुछ नुकसान भी होते हैं इसके नुकसान होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं excess of anything is bad कोई भी चीज़ जब एक हद से ज़्यादा जाएगी वो हमें नुकसान पहुँचाएगी नो डाउट इस चीज़ के बेनिफिट्स तो हैं लेकिन नुकसान भी हैं ये चीज़ इसी तरह ही है कि अगर आपको पानी बेनिफिट करता है तो वो ज़्यादा पी लेंगे तो आप नुकसान भी करेगा इसी तरह आपको खाना बेनिफिट करता है तो आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपको नुकसान भी करेगा तो इसी तरह इसके भी नुकसान हैं नुकसान इसके इतने ज़्यादा हैं कि वो आपने और मैंने कभी देखे ही नहीं कभी सोचे ही नहीं 2011 में एक अदारा था जिसने इस पर रिसर्च की थी जिसका नाम था IARC International Agency of Research on Cancer जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जो सेल फोन की रेडिएशन होती हैं वो हमारे अंदर ब्रेन कैंसर के सेल को इंक्रीज़ करते हैं जिसके बाद बहुत सी रिसर्चेज ऐसी आई कि उन्होंने उस रिसर्च को मनफी किया कुछ रिसर्चेज ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई लेकिन डब्ल्यू की भी एक रिसर्च सामने आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिसर्च सामने आई जिनमें उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये जो सेल फोन की रेडिएशन हैं ये हमारी बॉडी में जो है वो कैंसर सेल्स को इंक्रीज़ करती है तो पहली तो चीज़ ये कि ये कैंसर सेल्स को इंक्रीज़ करता है ये बात अब साबित हो चुकी है लेकिन इसके बेनिफिट्स की तरफ मैं पहले आपको लेके जाता हूँ क्योंकि बेनिफिट्स भी इसके हैं नुकसान ज़्यादा बता के मैं आपको डराना नहीं चाहता अगेन बात वही होगी कि एक्सेस में जो चीज़ आएगी नुकसान करेगी अब इसके बेनिफिट्स देखें जब फ़ोन इन्वेंट हुआ था तो क्या सोच के इन्वेंट हुआ था कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे पहले पहले अगर आपको याद हो मुझे अच्छी तरह याद है जो मेरा पहला लाइफ का सेल फ़ोन था वो फिलिप्स का फ़ोन था बटनों वाला अंटीने वाला बस उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था उसमें क्या होता था कॉल आई सुनी दैट्स इट इसके ज़्यादा कुछ नहीं फिर थोड़ा सा एडवांस हुआ फिर फ़ोन में थोड़ी सी फंक्शनिंग आनी शुरू हुई कि जिसमें जिसमें आप देखें एक स्नैक वाली गेम आई बस दैट्स इट स्नैक वाली गेम होती थी कॉल सुन ली रिसीव कर ली कॉल कर ली रिसीव कर ली और जो है वो उसके बाद मैसेजेस वगैरह कर लिए तो वो फ़ोन हमें इतना इरिटेट नहीं करता था और ना हम फ़ोन को अपने साथ हर जगह कैरी करते थे एक जगह पे फ़ोन पड़ा होता था घर में फ़ोन आया तो फ़ोन सुन लिया या कभी किसी बच्चे ने गेम खेल ली तो खेल ली थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं फिर आगे की तरफ फ़ोन को इंटरेस्ट बना दिया गया इंटरेस्ट बनाने के लिए ज़रूरी था कि इस चीज़ में मज़ा डालते इस चीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें डालते जो हमारी इंटरेस्ट को जो है वो कैप्चर करती तो कैप्चर करने वाली चीज़ मज़ा ही होती है ना उन्होंने मज़ा डाल दिया मज़ा कैसे डाला फिर इसमें सोशल मीडिया डाल दिया सोशल मीडिया डाला तो सोशल मीडिया के अभी हम पॉजिटिव पहलूज़ की बात करते हैं तो पॉजिटिव पहलू हुए फेसबुक वगैरह पे हम जो है वो बिज़नेस भी हुआ ऑनलाइन जो है वो क्लासेस भी हुई कुकिंग वगैरह भी लेडीज़ ने सीखी स्टूडेंट्स ने अपने लिए लर्निंग का सामान किया इजी टू एक्सेस हो गया कि आप मोबाइल पे बैठ के अपने घर को ऑफिस को मोनिटर कर सकते हैं आपने कहीं जाना है तो आप गूगल मैप से वेदर चेक कर सकते हैं ट्रैफिक चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए फ़ाइल शेयर कर सकते हैं स्टडी की फाइलिंग शेयर कर सकते हैं मतलब ये चीज़ें बहुत चीप होती गई लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें चीप होती गई कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जो है वो आम होती गई पहले जो मोबाइल फ़ोन के बहुत से एक्सपेंसिव पैकेजेस होते थे और वो पैकेजेस भी लो होते गए लेकिन अब जब इतनी चीज़ें ईजी टू एक्सेस होती गई तो फिर वो कुछ डिसएडवांटेजेस भी साथ लाई सबसे बड़ा जो इसका पहला नुकसान था हम एक दूसरे से दूर हो गए हमने हर चीज़ के लिए सेल फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया अगर कोई हमसे दूर है तो वो हमने उसने हमें फ़ोन करना प्रेफर किया जो कि पहले एक चीज़ होती थी कि कोई मिलता था आपसे पहले आपके घर मेहमान आते थे आप लोगों के घर मेहमान बन के जाते थे कितना मज़ा आता था अब क्या होता कि फ़ोन करते एक दूसरे के हाल अहवाल को पूछ लेते दैट्स इट उससे बढ़कर एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी हुआ कि हम लोग साथ तो होते लेकिन साथ ना होते हर बंदा अपने अपने फ़ोन को पकड़ के लगा हुआ है इवन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है हस्बैंड एंड वाइफ एक बेडरूम में बैठ के एक दूसरे से मोबाइल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जाओ मुझे पानी पकड़ा दो जाओ मुझे मेरे लिए खाना ले आओ अच्छा कल क्या पकाना है अच्छा कल क्या करना है ये सारी चीज़ें जो थी इसने उस एक चीज़ को ख़त्म कर दिया जो एक चीज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी that was our family system उसके बाद दूसरा जो इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी ज़िंदगी में आया डिस्ट्रैक्शन सेलफोन से बड़ी मैं किसी चीज़ को डिस्ट्रैक्शन नहीं समझता अब मुझे अच्छी तरह याद है मैंने कुछ अर्सा पहले एक दो ड्रामे फेसबुक पे मैं ट्रॉल कर रहा था तो एक दो ड्रामे के ना क्लिप थे मुझे वो क्लिप्स बड़े अट्रैक्टिव लगे तो मैंने यूट्यूब पे जाके उन ड्रामों को सर्च किया मेरी एक आदत है कि मैं जब तक ड्रामे को शुरू से ना देखूँ ना मुझे ड्रामा समझ नहीं आता तो मैंने शुरू से देखते देखते मैंने नोटिस किया कि यार मैंने तो अपने बारह चौदह घंटे सिर्फ इन ड्रामों में ज़ाया कर दिए देन आई रियलाइज़ और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ ज़्यादा होती गई और मैंने फिर रियलाइज़ किया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम किलर चीज़ है कि ये तो वक्त को ऐसे ज़ाया करती है जैसे कोई चीज़ ही ना हो अब मोबाइल को एक बार पकड़ के बैठ जाओ कई घंटे गुजर जाते हैं आपको एहसास ही नहीं होता अगेन क्योंकि ये चीज़ है हाईली एडिक्टिव ये इतनी एडिक्टिव है कि एक बार आपने बस ये सोचा ना कि मैं ये सिर्फ एक पोस्ट चेक करूंगा मैं ये सिर्फ एक पोस्ट चेक करूंगी मैं तो सिर्फ ये देखूंगी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सेलफोन पकड़ें और सिर्फ एक ये चेक कर लें नहीं फिर आप ये चेक करेंगे फिर आगे कुछ होगा फिर उसके आगे कुछ होगा वो सास बहू का एक सीरियल होता था ना कि इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा ये होगा हम बड़े रहते थे कि यार पता नहीं अब क्या होगा तो फ़ोन भी हमारा इसी तरह ही हमारी अटेंशन को जो ना ग्रैप कर रहा है वो हमें इधर लेके जाता है फिर इधर लेके जाता है फ़ोन हमें ड्राइव कर रहा है हमारी अटेंशन को ड्राइव कर रहा है और एक और चीज़ नोटिफिकेशंस नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपके कॉन्सेंट्रेशन के किलर है आप स्टडी कर रहे हो कोई नोटिफिकेशन आया आप स्टडी छोड़ दोगे आप कुकिंग कर रहे हो कोई नोटिफिकेशन आया आप कुकिंग छोड़ दोगे आप कुछ भी कर रहे हो ना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका नोटिफिकेशन है कि पता नहीं क्या हो गया कुछ भी नहीं ऐसा वैसा होता सिर्फ एक मामूली सा नोटिफिकेशन हमें इतना परेशान कर देता है और उस एक नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है हमारी हार्ट बीट हमारी हार्ट बीट कहाँ तक जाएगी वो नोटिफिकेशन डिफाइन करता है कि हमने उस नोटिफिकेशन के साथ अपनी फीलिंग्स कितनी जोड़ दी हैं हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन इस एक सेलफोन के बेजा इस्तेमाल की वजह से और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से शक में डलते जा रहे हैं दोनों मियाँ बीवी क्योंकि इजी टू एक्सेस हो गया ना एक्स्ट्रा अफेयर बना सकते हैं आप किसी बंदे के साथ भी अपना एक रिलेशन कायम कर सकते हैं जो चीज़ें पहले बहुत मुश्किल थी अब वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है अगर आप फेसबुक पे हैं तो आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो आपको बहुत से ऐसे जो है वो ग्रुप्स मिल जाएंगे अगर आप आईएमओ पे हैं किसी भी नेटवर्क पे हैं आपको बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जहां आपको अदर लोग अवेलेबल हैं आपका टाइम पास बनने के लिए तो फिर ये चीज़ एक शक को डिवेल्प करती है और शक ही इंसान के रिलेशन को तबाह करने में बहुत बड़ा और बहुत अहम किरदार अदा करता है देखिए शक दो तरह का होता है एक शक होता है कंस्ट्रक्टिव कि जिसमें इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उससे शक करता है कि यार कहीं इससे कोई जाने अनजाने में गलती ना हो जाए और एक शक होता है डिस्ट्रक्टिव कि जिसमें इंसान उस बंदे की हर अच्छी चीज़ पर भी शक करता है और उस बंदे को हर अच्छी चीज़ के लिए भी रोकता है तो फिर रिश्ते तबाह होते हैं और इस रिश्ते की तबाही की सबसे बड़ी वजह आज के दौर में सेलफोन है की वजह से हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है अब मैंने इवन मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं ऐसे करता था कि मैं सोचता था कि यार बस एक नोटिफिकेशन चेक करूंगा बस एक बार देख लूँ कि मेरे यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर आ गए अच्छा एक बार देख लूँ मैं अपने फेसबुक पर कितने मेरे जो है ना वो फॉलोअर्स हो गए मैं ऐसे बस ओपन करता था तो बस फिर उसके बाद ट्रॉलिंग शुरू हो जाती थी ये देखो वो देखो वो देखो जब टाइम देखता था वो दो बज गए आप लोगों के साथ भी अक्सर होता होगा <laughs> तो ये जो है ये हमारी नींद को बहुत जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहा है इसके बाद हमारी डाइट इस सेलफोन की वजह से हमारे डाइट पैटर्न्स बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि हम जब इस पर बैठते हैं नॉर्मली अक्सर आप देखिएगा संडे में आप पूरा दिन जो है ना वो आप जब उसको रिपीट करेंगे ना तो पूरा दिन आपने सेलफोन पे ही गुजार दिया होगा सेलफोन का इस्तेमाल जो है ना वो हमने इतना ज़्यादा कर लिया कि हमारी फिज़िकली एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं आप अगर अपने अबाव अजदा को देखें फोर फादर्स को देखें उनकी रूटीन्स को देखें तो वो मोस्टली आपको काम करते नज़र आएंगे आज हम मोस्टली आपको क्या करते नज़र आते हैं सेलफोन पे बैठे आराम कर रहे हैं हमारे पास जैसे कुछ करने को है ही नहीं जस्ट सेलफोन हम और सेलफोन हम और सेलफोन बस यही चल रहा है और इसी सेलफोन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारी आईसेट पे भी फ़र्क पड़ रहा है हमारी आईसेट जो है वो देखेगा अक्सर लाल होती हैं अक्सर उनमें पानी जमता रहता है अक्सर हमें आईसेट की वीक होने की कंप्लेन होती है हमें बिफोर द टाइम एनक लग जाती है वो इसी वजह से लगती है कि हम बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से हमारा वीएन भी पूरा दिन ब्लर रहता है जो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है वो हमारे लिए सरदर्द का बायस भी होता है अच्छा मैंने एक बंदे को देखा उसका सेलफोन की बैटरी जो है ना वो ख़त्म हो गई वो फीमेल थी ओह अल्लाह माफ़ करे वो बेचारी तो बुखला गई परेशान हो गई कभी बर्तन तोड़े कभी कुछ करे कि मेरा मोबाइल क्यों नहीं चार्ज मेरा मोबाइल क्यों नहीं चार्ज चार्जिंग कम है और लाइट भी उस दिन नहीं आ रही थी ओह मैंने देखा कि वो बेचारी इतनी पैनिक इतनी पैनिक कि मैं हैरान हो गया और मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो उस हद तक नहीं समझ सकी क्योंकि ये चीज़ उसने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर ली हुई थी अब एक दफ़ा ऐसे भी हुआ कि मेरा सेलफ़ोन लॉस्ट हो गया मेरा सेलफ़ोन गुम हो गया चलो मेरा तो ये था कि मेरे कुछ पर्पजेज़ थे मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे जो लॉस्ट हो गए वो मुझ चीज़ मुझे बहुत पैनिक की और मुझे उस चीज़ की वजह से कई रात नींद भी नहीं आ सकी मैं सोचता रहा कि यार पता नहीं मेरे कॉन्टैक्ट्स के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा तो ये एक असल में ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन रही है सेलफोन हमारे डिप्रेशन को हमारी एनजाइटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज़ देखते हो जो थोड़ी सी आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ होती है यानी कि फ़र्ज़ करें आपको पैनिक अटैक्स का सामना है तो कोई चीज़ आपको पैनिक कर देगी तो आपको यकीनन आपको पैनिक अटैक्स आने लग पड़ेंगे कुछ लोगों को फियर ऑफ डेथ होता है तो किसी की वो खबर सुन लेते हैं मरने की किसी की वो खबर सुनते हैं फौत होने की तो वो उससे लिंक कर देते हैं अपने आप को और वो उस वजह से सारे पैनिक हो जाते हैं इसके अलावा सेलफोन के जो बहुत बड़े नुकसान हैं उनमें एक एक नुकसान ये भी है एक नुकसान ये भी है कि आजकल हमने फ़िज़िकली जो हमारे दोस्त होते थे ना उनकी हमने दोस्ती छोड़ दी है अब हम फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे इन लोगों से दोस्तियाँ कर रहे हैं और जब इन लोगों से दोस्तियाँ हो रही हैं तो फिर लड़के और लड़की की दोस्ती बहुत आम होती जा रही है जो सेलफोन का एक बहुत बड़ा ख़तरा और नुकसान हमारी इस जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है कि लड़के के लिए लड़की बड़ी आम हो गई और लड़की के लिए लड़का बड़ा आम हो गया अब हम देखते हैं किसी रिलेशन में जहां हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है जहां हम सेक्रीफाइस करना पड़ता है हम उस रिलेशन को तोड़ना प्रेफरेंस कर देते हैं उसके अंदर रह के उसको सुधारना नहीं चाहते हमारे अंदर ये बहुत बड़ी गलती है और लड़के लड़कियां आपस में बहुत ज़्यादा गंदी वलगर बेहयाई की बातें कर रहे हैं और इस एक चीज़ के बाद सेलफोन के इस्तेमाल ज़्यादा होने के बाद एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो आम होती जा रही है पॉन एडिक्शन गंदी फिल्मों की एडिक्शन बहुत ज़्यादा होती जा रही है ये हमारी यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा तबाह कर रही है हमें इस चीज़ को बड़े गौर से जो है वो देखना होगा और एक चीज़ अहम बहुत अहम चीज़ जो है पेरेंट्स जो है ना वो अपनी तरह से उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे वो फ़ोन तो दे देते हैं लेकिन उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते इसके अलावा भी बहुत से और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कैंसर सेल्स को इनक्रीज़ करता है बॉडी में और बहुत सी चेंजेस ये इनक्रीज़ करता है अब सवाल ये बनता है सेलफ़ोन के इतने ज़्यादा नुकसान हैं फ़ायदे कम हैं नुकसान ज़्यादा हैं ये नुकसान से बचना कैसे है देखिए पहली तो चीज़ ये कि आपको इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ बेनिफिट देती है तो नुकसान भी देती है और बहुत ज़्यादा अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान का आपको सामना करना पड़ेगा अब हम बात करेंगे इस एडिक्शन को हमने ख़त्म कैसे करना है या कम कैसे करना है पहली चीज़ तो ये कि यार आप ना जैसे मैं मैंने किया था कि मैंने अपनी लाइफ में एनालिसिस किया कि मैं सेल फ़ोन का इस्तेमाल कितना करता हूँ तब मुझे पता चला कि मैं सेल फ़ोन एक दिन में तकरीबन 16 से 17 घंटे इस्तेमाल करता हूँ 16 से 17 घंटे ऑन एन एवरेज हर बंदा आपको 6 घंटे से 10 घंटे इस्तेमाल करता नज़र आएगा आप आजमा के देख लीजिएगा आपको लगता होगा कि नहीं जी मैं तो इतना इस्तेमाल नहीं करता करती लेकिन जब आप नोटिस करेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि आप इस्तेमाल कितना करते हो फिर मैंने जब पता कर लिया कि यार ये तो मेरा इतना कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इस एक इस्तेमाल की वजह से मेरी बाकी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं तो मैंने इसके अंदर देखा कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं मुझे सेलफोन क्यों चाहिए यही सवाल मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको सेलफोन क्यों चाहिए आपने ये सेलफोन क्यों रखा हुआ है मैंने रखा हुआ था कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए दैट्स इट मेरा बिज़नेस पर्पज़ के अलावा कोई और नहीं था मेरे कोई इतने क्लोज़ फ्रेंड्स नहीं थे क्लोज सर्कल नहीं था जो मुझे रोज़ाना कॉल करे तो मेरा जो था वो बेसिक जो था वो मुझे चाहिए था कि मेरे फ्रेंड सर्कल्स मेरे बिजनेस सर्कल में मुझे को कॉल आए मैं किसी को कॉल करूं किसी को व्हाट्सएप पे कोई कांटेक्ट करूं दैट्स इट इतना मेरा था इस्तेमाल अब मैं इसको ज़्यादा क्या कर रहा था मैं ड्रामे देख रहा था कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख रहा था जो कि मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा उनसे आगे निकल के फिर ड्रामों की तरफ चला जाता था मैंने फिर समझा कि मुझे अपने बेसिक को देखना है मेरा बेसिक क्या था कि मुझे अपने क्लाइंट्स डीलिंग है अब मैंने क्लाइंट डीलिंग का टोटल देखा एक तरफ वो 18 घंटे था और एक तरफ सिर्फ ये 6 से 8 घंटे अभी रेगुलरली बेसिस पे मैं सिर्फ 6 से 8 घंटे सेलफोन का इस्तेमाल करता हूँ मैंने सबसे पहले जब अपनी प्रायोरिटी को फाइंड आउट कर लिया कि यार मेरी प्रायोरिटी क्या है आप भी जब अपनी प्रायोरिटी को फाइंड आउट कर लोगे ना आप बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन मतलब का सामना नहीं करोगे अगर आपको लगता है कि यार मेरी प्रायोरिटी क्या है एक स्टूडेंट बंदे की प्रायोरिटी क्या है कि उसको नॉलेज चाहिए कि वो थोड़ा सा जो है और फ्रेंड्स वगैरह के साथ थोड़ी सी गपशप वगैरह भी चाहिए दूसरी चीज़ ये कि सेल फ़ोन को ना कुछ एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड कर दो जैसे क्या है कि जब आप खाना खाने लगो तो आपके हाथ में सेल फ़ोन ना हो आप खाना खाओ खाने के दौरान भी मैंने देखा जी माँ बाप बैठे हुए हैं वो अपनी चैटें लगे हुए हैं बच्चे बैठे हुए हैं वो अपनी चैटें लगी हुए हैं लगे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ तो ये एक चीज़ जो है ना ये आपके फैमिली सिस्टम को बहुत ज़्यादा तबाह करती है तो इस एक आदत को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ एरिया में जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड कर दो जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है वो अपने बेडरूम में जो है वो सेलफोन का इस्तेमाल बंद कर दें इस एक चीज़ की वजह से देखिएगा बहुत सी आपकी लड़ाइयाँ कम होंगी जो पेरेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल जो है जब वो कट्ठे बैठ के वी देख रहे हैं तब बंद कर दें कट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं तब बंद कर दें किसी गैदरिंग में है तब बंद कर दें क्योंकि जब आप गैदरिंग में होते हैं आप सेलफोन पे लगे हैं दूसरा बंदा आपसे बात कर रहा है तो बड़ा एक ऑकवर्ड सा फील होता है वो कम्युनिकेशन के वो जो है ना मैनर्स के ख़िलाफ़ है तो इसको आपको रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ करना बड़ा ज़रूरी है ये एक चीज़ आप करके देखिएगा मैंने अपने एरियाज़ में कुछ रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है सेलफोन के मैं यहाँ सेलफोन नहीं इस्तेमाल करूँगा भले जो मर्ज़ी हो जाए यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मैं सेलफोन इस्तेमाल करूँगा यहाँ इस एरिया में मैं सेलफोन इस्तेमाल नहीं करूँगा अपने मोबाइल का टाइम फिक्स कर लें कि मुझे इस मोबाइल पे कितने वक्त के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है कितने वक्त के लिए दोस्तों से बात करनी है और कितने वक्त के लिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना किस वक्त मुझे किस क्लाइंट को कॉल करनी है और किस वक्त मुझे किस क्लाइंट को कॉल नहीं करनी अब जिस वक्त आपका वक्त है सिर्फ आप मोबाइल को तभी पकड़ें उसके अलावा मोबाइल फ़ोन आपका आपके पास नहीं होना चाहिए और आपने एक हमाकत कभी भी नहीं करनी बिफोर स्लीप सोने से पहले कि आप सेल फोन पे सिर्फ एक जो है ना वो नोटिफिकेशन चेक कर लूँ मैं एक पोस्ट चेक कर लूँ कि मैं एक बात चेक कर लूँ कि जी हुआ क्या है ये आपने हमाकत कभी भी नहीं करनी क्योंकि ये एक चीज़ आपके दो तीन चार घंटे ऐसे खा जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा सो ये चीज़ आपको नहीं करनी कि आपने बिफोर बेड आपने जब सोने के लिए लेटना है आपने सोते हुए सोने से पहले मोबाइल को चेक नहीं करना जो भी है सुबह देख लेंगे दोपहर को देख लेंगे और दूसरी चीज़ आपने सुबह उठते साथ ही मोबाइल को नहीं देखना क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई ना कोई ऐसी खबर होती है जो हमें पैनिक कर देती है हमें एनजाइटी ट्रिगर्ड कर देती है उस एक एनजाइटी ट्रिगर्ड की वजह से हम जो है वो परेशान हो जाते हैं और हमें जो है वो डायरिया की शिकायत हो जाती है और एक बार दफ़ा ऐसा भी होता है हम अभी उठते हैं मोबाइल की तरफ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि पता नहीं अब कौन सी खबर आई होगी तो आपने इस आदत को बदल देना ये एक आदत आपकी एनजाइटी को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगी तो बेटर इज़ दिस के मोबाइल को जो है ना वो एक फिक्स टाइम रखें और उसके अलावा जो है वो उसको हाथ भी ना लगाएं दूर रहने दें बॉडी से दूर रखें मोबाइल को मूवीज़ ड्रामास ये जस्ट आपका टाइम वेस्ट है इसका मोबाइल पे इस्तेमाल कम से कम करें आपका टाइम वेस्ट भी आपके पैसे भी वेस्ट हैं इसके बदले में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं कुछ बेहतर कर सकते हैं कुछ घर में फ़िज़िकल गेम ले आएँ आप बच्चों के साथ मिल के खेलें जैसे आप चेस खेल सकते हैं कैरम खेल सकते हैं लूडो खेल सकते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए खेल सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आप ड्रामे ये मूवीज़ ये चीज़ें देख कर आप जो है वो अपना दिल बहलाएं एक और चीज़ करें आप मोबाइल की ना एक प्लेस फिक्स कर दें जैसे होता था ना पी हमारे घर में वो लैंडलाइन नंबर होता था वो फिक्स होता था तो हमें बड़ी इरिटेशन होती थी उठ के जाके उसको पकड़ने में सुनने में हम अक्सर कहते थे वो भाई यार तू फ़ोन सुन ले आप भी फ़ोन की एक प्लेस को डिस जो है ना फिक्स कर दें कि भाई उस जगह फ़ोन पड़ा हुआ है आप देखिएगा आपका ये जो ना फ़ोन थोड़ा सा दूर रखेंगे ना आप या किसी ड्रॉल में रख देंगे आपका दिल नहीं करेगा कि आप यहाँ बैठें और उठ के जाएं और वहाँ से जाके फ़ोन पकड़ें आप हर हद तक यही कोशिश करोगे कि चलो ठीक है वहाँ फ़ोन पड़ा पड़ा रहे मैं यहाँ बैठा हूँ बैठी हूँ बैठी रहूँ क्योंकि इंसान जो ना थोड़ा सा लेज़ी होता है और वो उठ के जाके कोई काम करना जो ना उसको थोड़ा ज़रा तकलीफ देता है और फ़ोन जितना दूर होगा आप यकीन करें उतना ही आप उसको कम से कम इस्तेमाल करेंगे स्टार्टिंग में जब फ़ोन आए थे ब्लैक एंड वाइट होते थे आप भी अगर इसकी कलर स्कीम जो है ना और उस पर हमें मज़ा नहीं आता था अब जो है ना कलर्ड है एच क्वालिटी है बड़ा मज़ेदार क्वालिटी है अगर हम इसकी थोड़ी सी क्वालिटी गिरा दें थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट कर दें स्क्रीन सेटिंग्स को चेंज कर दें तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी आपके आपका सेल फ़ोन का इस्तेमाल इतना कम हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते और एक चीज़ इसको कभी भी 100 परसेंट वॉल्यूम पे ना ना तो कॉल रिसीव करें और ना ही कोई अगर आप हैंडफ्रीज लगा के कुछ सुन रहे हैं तो सुने ये आपके कानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है आपने जब भी वॉल्यूम रखना है 60 टू 70 परसेंट रखना है ये आपकी हेयरिंग को हमेशा सलामत रखेगा आप सुनने में जो है ना वो ये नहीं कहेंगे किसी को कि ऊंचा बोले बाकी सेलफोन को बहुत ज़्यादा बच्चों को ना दें और अगर आप बच्चों को दें तो उन पर एक नज़र रखें माँ बाप अपनी औलाद पर नज़र रखें लड़कों पर नज़र रखें लड़कियों पर नज़र रखें ये ना सोचें कि शादी के बाद ये बच्चे जो हैं ये सुधर जाएंगे कोई नहीं सुधरता भाई सुधारने का काम आपका है ना कि उसके हस्बैंड का ना कि उसकी वाइफ का ये आपका काम है ये आपने सुधारना है you are a parent you are role model कि आपने बनाना है इन बच्चों को आपने बताना है इन बच्चों को आप जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे तरीके से पूरी नहीं कर सकेंगे तो कोई और कैसे करेगा किसी के पास इतना वेला वक्त नहीं कि कोई आपकी औलाद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करे ये वो चीज़ें हैं जो आपको अपनी औलाद के लिए करनी है और ये एक चीज़ हमेशा याद रखें कोई भी दुनिया की एडिक्शन है ना वो स्टॉप करने के लिए ना सबसे पहले आपको अपने अंदर उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसके डिसएडवांटेजेस की एक फहरिस्त को स्टोर करना बड़ा ज़रूरी है ये जितने मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बताए हैं आप इनके ऊपर प्रॉपर एक रिसर्च करें इन डिसएडवांटेजेस को अपनी ज़िंदगी में लाएं बार बार इनको सोचें और सोचें कि यार अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा मुझे इसका नुकसान क्या होगा हम नॉर्मली वक्ती फ़ायदे को देख रहे होते हैं नुकसान को नहीं देख रहे होते आज छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस लग रहे हैं छोटी छोटी लड़कियाँ जो हैं वो बिफोर द टाइम लड़कों के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो इससे बड़ा इस जनरेशन के लिए क्या नुकसान होगा कि हमारी जनरेशन सही रास्ते पे चलने के बजाय गलत रास्ते पे चलने लग पड़ी है क्योंकि देखिए आप जब मोबाइल पकड़ते हैं ना तो उसमें दो चीज़ें होती हैं या तो आप उसमें तलावत सुन लें या तो उसमें आप नंगी फिल्म देख लें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि जिसको आप सिर्फ अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करो बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते दोनों इस्तेमाल हैं ये दोनों इस्तेमाल आप पे डिपेंड करते हैं और जितनी भी एडिक्शंस हैं ये आपके ऊपर हैं आप किसी इंसान को किसी चीज़ को अपनी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस देते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या हूँ मैं अच्छा हूँ अपने लिए कि बुरा हूँ ये मैं डिफाइन करूँगा ये मैं अपने लिए जो है वो तय करूँगा और कोई और बंदा मेरे लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है वो मेरे ऊपर कितना रूल कर सकता है कोई चीज़ मेरे ऊपर कितनी रूल कर सकती है ये भी अपनी ज़िंदगी में मैं डिफ़ाइन करूँगा अगर मैं कमज़ोर हूँगा तो मैं लोगों को रूल होने की हिम्मत दूंगा ताकत दूंगा एक वक्त था जब मैं 18 घंटे जो है वो सेल फोन का इस्तेमाल कर रहा था अब एक वक्त है कि सिर्फ कॉल सुनी और की बस दैट सेट उसके अलावा मेरा सेल फ़ोन मेरे मोस्ट प्रॉब्ली मेरे असिस्टेंट के पास होता है मेरे पास नहीं होता मेरी यही कोशिश होती है कि यार मैं इस चीज़ को अपनी बॉडी से दूर रखूँ और मैं इस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो अभी अंडर रिसर्च हैं आने वाले टाइम में इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च जब होंगी तो बहुत से खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलने के चांस हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है तो हमें उस नुकसान से बचना है आपने भी बचना है मैंने भी बचना है हमने इन सब लोगों को बचाना है मेरा ख्वाब है यार कि मैं मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकूं उनको स्ट्रॉन्ग कर सकूं मेंटली भी और फिज़िकली भी मेरे इस ख्वाब में आपके साथ की मुझे बहुत अच्छा ज़रूरत है और वीडियोस को लाइक करें शेयर करें इन्हें दूसरों के साथ चैनल को अगर आपको लगता है कंटेंट मेरा अच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं यार इट्स ओके okay. हर जगह पे जो है दो राय तो होती है ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को वही चीज़ पसंद आए जो मुझे पसंद आए तो आई थिंक सो वीडियो के तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें बहुत हैं अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो इन आप भी जो इसकी हाईली एडिक्शन में चीज़ें चली गई हैं आप भी इसको कम कर लेंगे वीडियो का अख्ताम यही करते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे तो हमें याद रखिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असलम अल्लाह हाफिज़